ကျွန်တော်အခုနော်ဒီချန်ကုန်ချန်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒီဖက်ရိုက်တာဒီ slot လုပ်တယ်ဆိုတာကပြောပြပါမယ်နော်ကျွန်တော် page ကကျွန်တော် page ကဘာမှတကြီးကြီးမှမရဘူးဘာလို့မရလဲဆိုတော့အရင်တော့ကဒီ case ဖြစ်သွား speak out လုပ်ခဲ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒါကြီးကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကထိတာဘာမှမရဘူးစစတာစပူတာဒီ Facebook 910ဆိုတော့ Facebook ကကြားရင်အင်ကန် ကျွန်တော်ကမရဘူးတခြားလူတွေ string နေ string နေရဆိုသူတို့ကနာယီ string နေပြင်ပြဿနာရတယ်ကျွန်တော်ကမရဘူးလုံးဝမရဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဆော့တဲ့ game ဒီ PUBG ကဘာမှမပေးဘူးเนาะဒီကျွန်တော် phrase ဆို in game ဗျာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ in game ဘာလို့လို့တခြားကျွန်တော် viewer တွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာ S ADS run ပေါ့เนาะเนาะကျွန်တော် page မှာ ADS ကြောင်းကြောင်းဝင်အောင်လို့နိုင်ငံခြားလူ admin ပေးပြီးလုပ်တယ်မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်ဗိုလ်တိုင်းထိနေလို့ connect တက်ထိနေတာဘာဘာဆိုဘာမှမရဘူးဗျာကျွန်တော်သိတာဘာဆိုဘာမှကို မရဘူးကျွန်တော် page ကအဲ့လိုထိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်စပြန် string နေရနော်ဘာသာလို့ကျွန်တော်စပြန် string နေရနော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးဒီလိုဒီလိုဖြစ်သွားတော့ကကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ဟလားတနစ်ခွဲတော့နားတယ်နော်တနစ်ခွဲနီးပါးတော့နားတယ်သူများရေဆိုတော့ကျွန်တော်မ string ဘူးနော်ကျွန်တော် string ချင်ပြီမ string ဘူးတနစ်ခွဲနီးပါးတော့ကျွန်တော်နားတယ်လုံးဝအဆင်မပြေမှပြန် string တာပြန် string တော့လေကျွန်တော် Facebook ကဒီကျွန်တော် page ပတ်စံဝင်နေထင်တာမဝင်ဘူးသိလား ကျွန်တော်အဲ့ဒီတနစ်ခွဲလောက်နားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်ဟိုဟာလုတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်နေနေရကျွန်တော်မှပိတ်ဆက်မရှိဘူးအဲ့တနစ်ခွဲလောက်သူများဆွေးနေကြတယ်ကျွန်တော်မဆွေးဘူးတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးကျွန်တော်ရက်တည်ကြတာအကြာကြီးကျွန်တော်ပြန်မဆွေးဘူးတနစ်ခွဲလောက်နေမှာပြန်ဆွေးနေပြန်ဆွေးတော့လည်းကျွန်တော်ပိတ်ရှာမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာသူများတွေလုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီ slot တွေလုတ်တယ်ကျွန်တော်မလုတ်ဘူးနေနေတယ်နေအဲကြော်ညာလေးနေပဲဟိုလုံးမယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆို80ပါကြော်ညာရတယ်ဗျာ max black ရတယ်နှစ်ခုနော် matchpad တွေရှိမယ်လုပ်တယ်ပြီးရင်တင်းစီခွက်ရောက်လာပြီနော်တင်းစီခွက်တင်းစီခွက်ကအခုပြီးသွားပြီ3လပဲတင်းစီခွက်ကဘာလို့ရမယ်ထင်လားယူလာပေးတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုပြောတာဟောကိုခုံတက်တယ်ဗောပတ်သက်နေဟိုဟာဖီယာအင်ကန်နေပြီရရနေပြီမလုပ်လိုက်ပါဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတာလုပ်တာနာမည်တော့အရင်ခုံတော့ရှိသွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပတ်သက်အရင်နေတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်အခုတင်းစီခွက်တာအခုချိန်ကြီးဖက်ချုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပြည်လားတင်းစီခွက်ကဒီဇင်ဘာတည်းကပြီးသွားပြီ နော်ဒီဇင်ဘာလေးကတင်းစီကွက်စာချုပ်ကပြီးသွားပြီကျွန်တော်အခုတလာပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့လတလာတော့ကျွန်တော်မှဘောင်ဝင်မှမရှိဘူးတင်းစီကွက်ကထပ်လုပ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရားတဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နေမှာသူများတို့အများကြီးမရရင်နေဗျာကျွန်တော်မိုဘိုင်းနေချင်မအောင်ဆိုကျွန်တော်ကောင်မလေးဒီလိုဆို Facebook ကရတယ်သူတို့ page မှာသူ့ page ဘာမှမဖြစ်နော် Facebook ကရမယ်စတားရမယ်စပိုတာရမယ်နော် Facebook က Dietian ဆိုဆို Facebook ကလည်းပတ်စံရမယ်ပြီးသူတို့ sorry game mobile legend ပေးတယ်ပတ်စံအဲ့လိုရှိတယ်သူတို့ကပင်မမင်းပဲပတ်စံရတယ် ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဲစီကွက်လေးဝင်ဝင်နည်းနည်းလေးနဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသိလားခုကတဲစီကွက်လည်းမရှိလို့ဘာလို့ဘာမှမရှိလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရှိရဗျာအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့သူကလေကျွန်တော်မင်းညာ string နဲ့ဟုတ်တယ်ဖဲရိုက်တယ်ဗျာဆန်ကုန်မီ string နဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အဘေးကျွန်တော် entertainment နေနေတာကြည့်ကျွန်တော်ဆော့အောင်ဂျိုင်းမဲ့လာကြည့်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လူတွေလုပ်လို့လည်းမပြောဘူးဗျာသိလားအရင်တည်းကမှလုပ်တဲ့လူတွေရှိရင်တော့လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့လူတွေလုပ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူး ကျွန်တော်ပြောပြတယ်မှာအလောင်းသားဆိုတာတော့မကောင်းဘူးကိုယ့်အကူဒါလုံးနေကိုယ့်အကူချင်းချင်းလုံးကျွန်တော်လုံးနေမပြောဘူးလုံးနေမပြောဘူးအာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလာကြည့်လုံးလို့ကျွန်တော်အားမပေးဘူးဟုတ်လားရင်ရလုံးတဲ့ရှင်ရှင်တော့လုံးပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်းယောက်ျားလေးတွေရိုက်တတ်တယ်ဗျာတိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုထိတ်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြေချာအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာဒါအင်ကဲရှိရှိနဲ့ပတ်စံလိုချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပတ်စံလိုချင်လို့လုပ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတည်းကကျွန်တော်လုပ်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောရအောင်နော် တစ်ခုရှိရင်တစ်ခုနဲ့နေတယ်ဗျာဆိုတော့သိတာဟိုကတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုနဲ့နေတယ်ဘလို့မမလက်မမှန်ဘူးပါစံကိုတိတ်ခါဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒီနေတာလားကျွန်တော်ဟိုအချိန်လေးဖြစ်တော့လည်းကျွန်တော်တနေ့ခွဲတော့ငါကျွန်တော်ပဲရှိတယ်အကြီးရပါနော်အဲ့တနေ့ခွဲလို့ဘာမှမရဘူးပါစံတရားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒီမှာပဲတရားအမေလို့ပြောတာကိုမေးလာတာအဲ့နောက်ပိုင်းမရတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနေတာပြန်ဆွေးတော့ကြတော့လေ နက်ကိုမရဘူးလာထိုးနေစနက်ကိုမရဘူးလက်ပြုတ်အာရေးတပါးကြလိုက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးညာအိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ကြွထားတော့ကျွန်တော်ပြရတယ်အဲဒီတော့ဆိုတနေ့ခွက်တော့ကျွန်တော်နားတယ်ပြန်ဆွတော့လေကျွန်တော်မှ Facebook ကဒီလိုကြီးထိသွားတယ်ဘလို့မှအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Facebook ကိုစာရေးတင်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းတာခုထိပြန်မရအောင်ကျွန်တော်အခုထိပြန်မရအောင်နှစ်ချီနေပြီဘာဝင်ဝင်မှမရဘူး နော်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ဘလက်တို့ပါပါမလို့ပြောသေးတာဘလက်တို့ခုနေပါတို့တခြားကျွန်တော်ကောင်မလေးတို့နာမည်ကြီးသမင်းငယ်တို့ဖြူကအများကြီးပဲကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆို 8k 9k ရှိတယ်ကျွန်တော်အများဖြူကအများဆုံးအများဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော် fan များတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေများကျွန်တော် fan ကျွန်တော် view အများဆုံးအဲ့ဒါပတ်သက်တရားမှမရအောင်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့ view အများနေလို့ view တသိန်းဖြစ်ချင်လို့နော်ဒိုးလေးခေါ်ဆွေးအောင်မှကျွန်တော်ပေးရပတ်သက်ဝင်မလာဘူးပြတာ သူများတွေကပြောတယ်ဗျာ view က 3K4K နဲ့မနေ့ကဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လုတ်တာလဲဆိုတော့ no brother view ကတသိန်းရှိတယ်ပတ်သက်မရအောင်ကျွန်တော် page ကျွန်တော် page ကဘာမှလုတ်လို့မရတော့ဒီ page ကဘာလို့လဲသိလားအရင်တော့အဲ့လိုမျိုး speaker တွေလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် page ကထိသွားအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာအဲ့တင်း secret လေးထက်ရှိနေကျွန်တော်မလုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်နေမလုတ်ဘူးအခုကတင်း secret လည်းမရှိတော့ဘူး ပြီးတော့ကျွန်တော်တကူစဉ်းစားသေးတယ်နော်ဘာစဉ်းစားလဲသိလား mobile legend ကိုကျွန်တော်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်မယ်တာဒီဒီနဲ့နော် mobile legend ပြောင်းလိုက်ရင် mobile legend ကပေးတယ်ပတ်ချီလို့မဟုတ်ဘူးပတ်ချီကမပေးဘူးသူတို့ခင်အောင်နေပြီးတော့သူတို့ခင်ကပြီးတော့ပတ်ချီကအဲ့လိုမခေါ်ဘူး mobile legend ကပေးတယ် mobile legend ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရင်တကူရှိတယ်ဘာလဲသိလားပတ်ချီလုံးဝဆော့လို့မရအောင် mobile legend စာချုပ်ကပတ်ချီလုံးဝဆော့လို့မရအောင် mobile game ဆော့လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲမပြောင်းလိုက်ဘာလို့ကျွန်တော်ပတ်ချီမဆော့လို့နိုင်ဘူးဒါသာဟုတ်လေကျွန်တော် run နေမှာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော် fan နေ ကျွန်တော် mobile legend လုပ်လိုက်ရင် mobile legend နဲ့ပတ်သက်အများကြီးတော့ပေးရမှာကွာဒါပေမဲ့ပတ်သက်အနေနဲ့ညာတော့ရက်တည်နိုင်တယ်ကွာလာသာပေးတယ် mobile legend ကျွန်တော်ပျောက်ရှင်းလို့ရရင်နော်ကျွန်တော် fan တွေအားပေးမှာဒါပေမဲ့ mobile legend ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပတ်ကြီးလုံးဝဆော့လို့မရဘူးအခုဒီ slot ကိုဒါလို့ပါဘူးကွာကျွန်တော်အချင်းအချင်းရတာကျွန်တော်လုပ်တာပတ်ကြီးဆော့လို့ရသေးတယ်ကွာနင်းနေကွာအဲ့ဘုံကျွန်တော်ဒီလက်ကိုယူရတာနော်ကျွန်တော်ကိုပြောနေကြတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနားလေကျွန်တော်ကိုပြောနေကြတဲ့လူတွေ ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောကျွန်တော်နားလေဒါပေမဲ့ဘာသာလို့လဲကျွန်တော်နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်ဟိုးကြီးပြီးခဲ့နှစ်တွေတည်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ပြီဆလော့ဆိုတာကြီးဟုတ်လားပတ်သက်တာကျွန်တော်လှုပ်ချင်အဲပြီးခဲ့နှစ်တွေတုန်းကလေနော်ကျွန်တော် string နေတာပတ်သက်ရလို့မတင်နဲ့ပတ်သက်မရဘူးကျွန်တော် view ရတော့ကျွန်တော် string နေတာ play လာပြီးတော့ကျွန်တော် engage မရှိဘူးအဲကြောင်ညာလေးအဲအင်ကြီးကြောင်ညာလေးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်စားနေတာအဲဒါတော့တိအောင်ကျွန်တော်တက်ပြ တင်းစီကွက်လေးရောက်မှတာတင်းစီကွက်3လအခုပြီးသွားတင်းစီကွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကပြီးသွားအခုဒီဇန်နဝါရီတလာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမရအောင်အခုဒီတလာလုံးကိုကျွန်တော်အားကြောင်ကြောင်မှမဝင်ဘူးအခုဒီ February နဲ့ကြောင်ကြောင်မဝင်ကျွန်တော်ပတ်သက်တရားမှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာပြည်လားလူကြီးနော်လူကြီးနော်ကျွန်တော်ညားဘက်တွေတက်တက်လာတယ်ဆိုတာဒီညားလိုမျိုးတလောက်90ဆိုရင်ပတ်သက်ရလို့မဟုတ်ဘူးတပြားမှမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တက်လာတာကျွန်တော်ပြူပါကျွန်တော်တက်လာတာကျွန်တော်ကအင်ကမ်းမရှိဘူး0 ပြောပြအစတော့မပြောပြချင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ comment တွေမှာများလို့ပြောပြဒီညလည်းကျွန်တော်ဆွေးမှာဒီပတ်ကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွေးမှာဆလော့ဆလော့မဟုတ်ဒီအဲ့ရှန်ကုန်ပြီပေါ့နော်ခုနက black လဲဆွေးနေတယ်ဆွေးမှာကျွန်တော်ဆွေးမှာတင်ရတင်ရအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်တော့လာကြည့်ရဆိုရင်တော့မှအနာသိမဲ့နေတယ်ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆော့လို့ကျွန်တော်တို့အနာသိမဲ့အပျော်ပျော်နေတယ်ပဲလာကြည့်လာကြည့်ရကျွန်တော်တကယ်လို့လုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပတ်ကြီးဆော့မှလာကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဟဲ့လား လှုပ်လှုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလောင်းစားမလှုပ်နဲ့ဘုံလှုပ်ချင်မလှုပ်နဲ့လှုပ်ကျွန်တော်သိရမှာလှုပ်တဲ့ဆိုတော့ထိတ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မလှုပ်ခိုင်းဘူးအဲ့လိုရှိရဲ့ဗျမာကနီမကပ်တဲ့ချေရကျွန်တော်ကောင်မလေးဆိုလည်းအရင်ကျွန်တော်ကိုလုံးဝမလှုပ်ခိုင်းဘူးဒီဒီဆိုကျွန်တော်လည်းမလှုပ်ဘူးတင်းစီကွက်လေးရှိနေရပဲသူပြောရဲ့စကားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဒီပြောရဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတင်းစီကွက်လေးရှိနေရပဲသူကမလုံးမလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းမလှုပ်ဘူးသူကတင်းစီကွက်ကမရှိတော့ဘူး ပြီးတော့ဒီတတာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးသူနားလေသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ကောင်လေးကျွန်တော်သူနားလေသွားတယ်ကွာသိလားအဲ့တော့တည့်ရလူတွေပဲဟိုဟာဖြစ်မြန်ကွာသိလားအဲ့တော့သူကျွန်တော်ဟိုဟာကျတော့ကွာကျွန်တော်အောက်ကြပါနာမည်ကြီးတမင်းကတော့ကျွန်တော်ပဲသူကအများကြီးပဲရရကျွန်တော်ညွတ်တယ်ဒီကတည်းကဒီကတည်းကပြန်ပြန်အောင်ပါလေဒီကနေ့ပြန်ခဏ ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့လုံးညာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့လုံးဒီလိုမျိုးတက်လာတယ်အဲဆိုနေညာတိုင်းလွင့်နေတော့သူများရဲ့လို့အာတလားနိုင်တရား30ပြေးပြန်ရမယ်ဆိုလို့မရဘူးနော်ရိုင်းမဲ့ပလိန်တက်လာကျွန်တော် viewer ကြီးတော့ကျွန်တော်တက်လာဒါပဲကျွန်တော် Facebook ကပတ်သက်မရအောင်အဲကဲ Facebook ကလည်းပတ်သက်လာတာမရဘူးစတားကြီး supporter တွေလည်းမရဘူးဘာလို့ဘာမှမရဘူးကျွန်တော်ပြေးတက်ကြည့်ရလည်းမပေးဘူးညာအခုတင်းစစ်ခွက်ပါမရှိတော့ဘူး ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရဘူး။တာမိုဘိုင်းလေးကိုပြောင်းမလို့ကိုကိုနီကိုစီကားလေးလုံးဝဆော့လို့မရဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုစဉ်းစားတော့တာမိုဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းတယ်တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောင်းအဲ့မိုဘိုင်းလေးကိုပြောင်းလိုက်ပတ်ကြည့်လုံးဝဆော့လို့မရတော့ဘူး။သူတို့စာချုပ်ကပတ်ကြည့်နေရ I got supplies. Dilo, dilo chene di ya, dilo chene, dilo dilo chene di. ငါတို့ထိန်လာခဲ့ပြီမှာသူကလှုပ်ချင်ပါတော့ brother တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။ဘာကြီးလှုပ်နေကြတာဆိုတော့နှစ်ချီနေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဟိုနေ့တည်းကလှုပ်နေကြသူများရဲ့ဒီ slot ဒီလောင်းကစားတွေပါ။ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့လို့လား။ဒီလိုအချိန်လေးတွေကြိုးစားပြီးပါတော့သူကလှုပ်ချင်ပါ ကျွန်တော်နေရာမှာဟိုဖြစ်နေတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ထုတ်နေပြောတာလေကျွန်တော်နားလေစိတ်မဆိုးတကယ်စိတ်မဆိုးကိုချစ်လို့ပြောတာနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှာအင်ကမ်းမရှိအစမပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာတော့နားလည်နေတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ခဏလေးကျွန်တော်ခုပတ်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်လွှင့်မယ် ပတ်ကြည့်ပတ်ကြည့်တာချင်းနှစ်နာရီပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏနားပြီးကျွန်တော်ထပ်တက်လာပါအဲ့ဒီဆက်တော့တော့ပုံသေးဘူးပေါ့အဲ့ရှမ်းကုန်းမီးပေါ့ဒါကြည့်ချင်းလည်းအပျော်တဘောနေနေကြည့်ကျွန်တော်ပြောတာစုပ်မလုတ်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်လုတ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်အရင်တုန်းတွေကကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မလုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးလိုက်မလွင့်ငင်တွေကလုတ်နေတဲ့လူရှိမှာပဲဗျာဆိုတော့သိရမလားအဲအဲ့တော့ရှိနေတဲ့လူတွေကလုတ်ရင်လည်းလုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးတာဘယ်သူမှစိုးလုတ်တဲ့လူတွေရောထိတ်လို့ကိုယ့်အကိုဒါပဲလုတ်လို့ကျွန်တော်လုတ်လို့မပြောဘူးဒါပဲတော်တော်ဘောနေ entertainment နေနေပဲနာ ကျွန်တော်လုပ်လို့မပြောဘူးเนาะပတ်ကြီးကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုအချိန်နေ၈နာရီည၈နာရီဝန်းကျင်ခွန်ဝဲ၈နာရီဆိုကျွန်တော်ပတ်ကြီးရှိမယ်နေတိုင်းဒီပတ်ကြီးတာကြည့်ပါလို့မျိုးเนาะဟုတ်ပြစားတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဟောတာအဲ့ဒါကိုကဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြောရဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေဟိုဟာဖြစ်တယ်ထင်ပါတော့မပြောဘူးအဲ့ကြရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေရီးစီကြာကျွန်တော်ပေရီးစီအရင်ကြာကျွန်တော်ခုကျွန်တော်ခုပြူလာကြည့်တာကျွန်တော်ခုပြူလာကြည့်တာ ရင်နဲ့အရင်တော့အများကြီးနေတယ်ဗျာဟုတ်လားအိုးဒီကလာရတော့အများကြီးနေတယ်ဗျာအရင်တော့ဆို6 7 7ကြီးရှိတယ်ဗျာခုကြည့်တာအဲ့လိုကြည့်တာ pace ကဖြစ်နေရအောင်ပါဆိုတော့ reset ချတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမတက်ဘူး reach မရဘူးဒီဟာလည်းဒီလိုရှိတယ် pace ကထိနေရအောင်ပါထိထိထိနေရအောင်ပါထက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးအဓိကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဓိက Facebook အင်ကန်းရနေကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးခုက 妈妈我没啊！叫我到刀子店没有？那刀子有没有？鸭子？别话鸭子去店没有？叫我别老去。那到到没来？到没来嘞？到没来嘞？来来来来。啊！坐坐坐坐坐。嗯，你外面别打了。哎，老哥。你外面别打那个。 야,이거,이거,이거.야,저빈소로오면너?아야,삐삐,삐삐,삐삐,삐삐,삐삐,삐삐,삐삐,삐삐.မတော်နဲ့မတော်နဲ့မတော်နဲ့ပြေးပြေးအရံပြေးကျွန်တော်ရှောင်းနေရကျွန်တော်တီးရလားတင်နေဒီနားလေးမှာ ။တားပြလို့ရအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဒီမှာတိုက်ဘေးနဲ့ကင်းပါစီကျေးဇူးပါမေမေများရများရများရများရတိုက်ထားဒီပါအပြင်းနေတိုင်းရှိပါခင်ဗျာနှစ်ဖွဲ့ပြင်းနေတာနော်อืมဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ဖွဲ့ပြင်းတာအဲ့ဒါမတော့နောက် event တွေကို event တွေသွားတယ်အဲ့ဒါကြီးလူနိုင်ဦးကြီးဟိုင်းမှာ အခုအချိန်မှာအဲ့တော့ကြာသားမှာအေးအေးအဲ့တော့သွားတယ်မလားအဲ့တော့သွားတယ်ငိုးပြီဘလန်နဲ့တွမ်ဆော့ရတယ်ပဲမနေ့ကတော့ဆော့တယ်သူမီးမလာဘူးဘာသာမီးမလာမီးလာရင်ဒီသားတယ်မီးလာရင်ကြာသူလာလိမ့်မယ်နော်ဘေးမှာဘေးမှာဖလဲကန်ခေါ်ရနော်စတားပြရဖုန်းလို့မရလားမရဘူးလို့စတားအရရရမရဘူးကျွန်တော်ကပိတ်ခဏရဘူးလို့မပြရဘူး page ကဖိနေတယ် မဒီမတက်လည်းရှာကြည့်ရှာပြီးလာကြည့်ပါဟုတ်တယ်ပြဝိရှာတဲ့ခဏရအဲ့တော့ပြန်ပြတ်တက်တော့ပြီကချုံးပေးတဲ့ဒီကတကီရေโอเคပါခင်ဗျာမကပြန်မလာသေးဘူးလားမကဆက်ဆက်ချီလာစကွင်းမှာပြန်ရောက်ပါရောက်ပြန်ရောက်ဆက်ရှင်နေတာတော့စကွင်းနေအဲ့တော့မှပြန်ရောက်ပါရောက်တော့မှ तू ကဟိုအမြဲလာလို့ရမှာမဟုတ်တော့ခါလီပဲလာလို့ရမှာ तू ကသူ့အိမ်က ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းတော့လည်းပေါ့တော့လည်းကိုရှိမှာပေါ့ဗျာမတစ်ခါရောလာမှာတဲ့ဒီဘာဖြစ်အဲ့တော့အပိနေ thank you thank you ပါပေါ့လောက်တော့လည်းမကြီးပေးစစ်တက်ထားလိုက်တိုင်းပေးထောင်ဝက်လောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာဟောလုံးတော့လုံးပါပါနောက်တာပေးစုကဘာလို့မပေးရလဲညီမမပေးရမို့ကျွန်တော်ပေးချာမရနေဘူးတခြားလူတွေရတယ် များလို့ရတယ်ပြင်မကြည့်ရပြင်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနိုင်ဘယ်တိုင်းချင်းထိနေရတာပြင်ရှင်ဒါလည်းအောင်ပြောဟုတ်ရပြီရောက်ပြီရောက်ပြီဘာဘုံမရမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ policy ကို policy နဲ့ညှိတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကဘယ်ပါခါလို့ငါလည်းတော့တော့ဩ 边边啊，别去吧，去吧，三元去，去吧，三元去。啊，他妈哪里扒了一个龙来的？ဒီပဲကွာချင်းတယောက်မီးလောက်ကြပါလေဘိုင်းကြတာဟာကောအထက်ပေးအာဝဲဟာပေးတော့တယ်အမေမော်ရမီးတဲ့ ငါငါလာပြီလာပြီငါငါပြစ်လို့မရဘူးပင်က240အဲ့ဒီဆိုရင်ရွံ့တက်မရွံ့မတက်နဲ့မလာဘူးမဟုတ်ဘူးမတက်ရဘူးတက်ရမှာတက်ရမှာမတက်လို့မရဘူးတက်တက်တက်တက်မှရမှာဒီမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတက်မှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ဝိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဝိုင်းခဲ့တယ်ဘာကြီးနဲ့လာပြီနော်ဦးပဲ Thank you ရောလက်မလေးယူ Awesome ကဲနောက်ဘက်မှာကောဆော့တော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်နှစ်ပွဲလောက်တယ်နှစ်ပွဲလောက်ဝိုင်းခဲ့တယ်တိတ်မတိုင် easy ဆိုပါမလို့မလို့မလို့ ချက်ပြတာကျေးဇူးပါတော့တင်ဝေး thank you ပါဗျာပေးချစ်ထောင်လိုက်တယ်နောက်နောက်တော့ထောင်းပါဗောအဲ့ထောင်ပြီးအဲ့ရမှာအဲ့မှာပဲပက်ကြည့်ပါလို့တော့ရှာမမလွယ်ဘူး monitor စပါလား monitor ကကျွန်တော်ဟိုပါလေ view sonic 82546ဟုတ်ပါဘူး view sonic 8ပါပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး view sonic ပါလားမသိဘူး 8G 2431လားမသိဘူးဟုတ်တယ် view sonic view sonic ဘယ်မမေ့မင်္ဂလာပါဗျာ တော့ကျော့စင်အတန်းလေးလက်မလေးမနေ့ကနှိပ်ပေးကြအောင်နော်မရှိရရင်ကျွန်တော် share လေးနဲ့ခွင့်ပေးကြပါအောင်ဗျာ YouTube မှာ stream ရော YouTube မှာ stream ဘာမှမရဘူးဒီမှာ YouTube ကညီမနိုင်ငံမှာညီမနိုင်ငံမှာမရဘူးရပေးရအောင်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမပေးဘူးခြားနိုင်ငံဆိုရတယ် ဖက်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြားသူက YouTube မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာခြင်းတော့မှာနိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြား anime ပေးရလေမြန်မာနိုင်ငံ anime လည်းမရအခုလုပ်နေတဲ့လူတခြား YouTuber တွေလည်းအဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်ရအဲ့ live လွှင့်မှု live live လွှင့်မှုဆက်ရကွာကြောက်တော့မလွယ်တော့ဘူးဥပ္ပေဂျင်းနေပြီလားတကဘောက်ရောက်ရောက်ရစင်ကိုရဘောပါထုံးကိုရဟိုင်းပါဗျာဘယ်ကလည်းညပ်အတတိုင်းနေတယ်ခုနကဘယ်လိုနေလဲ Uwe, Uwe, Uwe, na mapie nelu. Davido, Uwe. Davido, Uwe.